Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan masih sehubungan dengan ya tanggal 7 September kita merayakan hari raya Ros Hasanah. Saya kasih judul hari ini temanya Open Heaven, Saudara. Dari mulut kita membuka gerbang surga. Amin. Ya, dari mulut ya. Kita percaya sesuatu yang ilahi yang kita perkatakan janji Tuhan perkataan iman itu membuat surga Tuhan, surga mencurahkan berkat yang ajaib. Amin. Ya. Kita mau buka slide yang pertama, masuk di paybet ya saudara. Itu hurufnya seperti itu saudara. Ya kalau kita lihat, nah huruf pay itu saudara ya. Itu seperti mulut saudara, lihat ya yang atas ya. Kemudian pay atau pay itu itu artinya mulut, bisa artinya kata, ekspresi, vokalisasi, ucapan, nafas. Tapi saya mau berkata, dekade itu 10 tahun ya, 10 tahun yang lalu, yaitu uh, dekade mata, ain ya. Tapi dekade 10 tahun ini ya, ini mulai masuk tahun kedua nih, tahun yang lalu itu pay alep ya saudara, tahun ini adalah pay bet saudara ya. Nah ini dekade 10 tahun ini saudara Tuhan mau bicara kepada ya gereja Tuhan umatnya tentang mulut kita yang harus dijaga saudara. Dekade saya menyebutnya dekade deklarasi saudara, Dekla, dekade memperkatakan firman ya. Jadi kalau ya ini kan masanya kairosnya Tuhan ya untuk kita ya memperkatakan firman. Jadi kalau kairosnya Tuhan kita lakukan dalam ketepatan jadi saudara ya. Karena kairosnya dekade untuk memperkatakan firman, dekade mulut saudara. Dengan mulut kita menggarami dunia. Bilangan 14:28 katakanlah kepada mereka demi Tuhan yang hidup Demikianlah firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan, apapun yang kita katakan dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, Alkitab berkata, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Demikianlah aku akan perbuat apa yang kau katakan itu di hadapanku, di hadirat Tuhan, saudara. Ajaib ya. Lanjut. Dengan mulut, lanjut. Ya. Dengan mulut ya. Kita itu Sekali lagi kita ya dekade memperkatakan firman, menyuarakan kebenaran, ya ayatnya tadi saya sudah bacakan dan menyuarakan kebenaran ayatnya di Amsal 8 ayat 7 karena lidahku mengatakan kebenaran, ya. Lidah kita harusnya mengatakan kebenaran bukan hoax ya bukan ju, uh, ke kebohongan ya bukan ya dusta ya bukan kata-kata yang menyesatkan saudara, tapi menyuarakan kebenaran. Ya. Kitab Daniel berkata, ya orang benar di akhir zaman ini akan bercahaya, bersinar katanya. Seperti bintang-bintang di langit yang menuntun orang, orang-orang di luar sana kepada kebenaran saudara. Jadi karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan atau ke kekejian tidak ada pada lidahku, pada bibirku. Ya, jadi nanti saya mau jelaskan ini mulut tuh ngeri sekali, bahaya sekali ya. mulut ya kecil ya. Dari anggota tubuh ini mulut ini kecil saudara. Tapi mengerikan sekali kuasanya besar hati-hati. Ya lanjut. Dengan mulut kita menentukan nasib hidup kita saudara. Dengan mulut kita menentukan banyak orang saudara. Siapa yang mau mencintai hidup? 1 Petrus 3.10 Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, masa depan saudara mau baik, mau gilang cemerlang, Alkitab berkata, ia harus menjaga lidahnya. Jadi lidah kita bisa menentukan masa depan kita sangat menentukan <laughs> saudara. Ya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi hati-hati ya menggunakan mulut kita saudara, menentukan saudara, masa depan saudara, hari di depan saudara kayak apa. Benar saudara. Amsal 18, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Kamu ngomong apa? Kamu makan buahnya. Ngomong yang jelek, makan buah jelek. Kejelekannya akan terjadi ngomong yang baik, ngomong yang ajaib. Terjadi keajaiban itu dalam hidup kita saudara. Jadi saudara yang namanya kritik, caci maki, gerutuan, ya, perdebatan, perselisihan, pertengkaran, adu mulut, argumentasi, ngotot-ngototan, saudara itu dosa semua dosa karena lidah. Dosa lidah saudara mengerikan. Nah, Salah satunya kebanyakan dosa orang itu salah satunya adalah dosa karena lidah. Karena lidah saudara. Ngeri ternyata saudara. Di survei ternyata dosa karena lidah ini berbahaya sekali saudara. Dan kebanyakan yang dilakukan orang-orang dosa karena lidah saudara. Jadi ngeri ya saudara hati-hati dengan lidah kita. Lidah itu anggota tubuh yang tadi saya katakan, anggota tubuh yang kelihatannya kecil ya. Tapi ini paling berkuasa saudara. Kita punya anggota tubuh, punya tangan, punya kaki. Tapi lidah ini anggota tubuh yang berkuasa. Alkitab yang berkata loh saudara. Kenapa saudara? Karena dari sini loh dengerin ya, liatin ya mulut nih. Coba saudara pegang mulut saudara dari sini saudara mulut ini keluar roh. Roh apa yang saudara keluarkan? Kalau roh saudara pahit, keluarnya kata-kata pahit, kata-kata caci maki. Kalau roh saudara manis, yang keluar kemanisan, kebaikan, cinta kasih, saudara. Jadi kita berkata kuasa hidup dan mati terletak di lidah. Ngeri ya saudara, hati-hati saudara. Lidah saudara menentukan saudara mati atau hidup mengerikan saudara. Saya mau ngomong ini semua pelayan-pelayan Tuhan yang mulutnya ya bocor di mana-mana dan mulutnya kayak beo. Saudara, waktu saya pelajari ini, saya bertobat. Setiap kali sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, firman itu sebenarnya ya seperti pedang bermata dua, Saudara. Ya, jadi ditujukan ke orang lain tapi ditujukan juga kepada saya saudara. Itu membelah saudara di roh saya saudara. Di roh dan jiwa saya. Membuat menyingkapkan siapa saya. Begitu saya banyak sekali yang salah dan keliru. Loh bu tapi bu ya bertobat bertobat nanti ngelakuin lagi. Saudara tiap kali kita tuh tanpa menyadari kita sering berbuat keliru dan kesalahan sering banget. Manusia kalau dihitung ya ada survei ya oh, secara psikolog katanya. Ya, kejiwaan manusia tuh dalam sehari bisa melakukan kesalahan katanya berapa ratus kali saudara. Bahkan ada yang ribuan saudara. Bayangin saudara. Waktu ngomong, waktu berpikir, bertindak saudara. Tapi, tapi Tuhan berkata, tapi Tuhan berkata, Tuhan itu mau kalau kita bertobat, tiap kali bertobat, kita minta ampun. Tuhan adalah Allah yang adil, dia akan mengampuni kita. Tapi artinya bertobat jangan saudara ngelakuin lagi, ngelakuin lagi saudara. Kesadaran saudara, mengerti. Nah lagi ya saudara. Jadi dengan mulut kita, kita menggarami dunia. Matius 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Dengan apa? Kamu menggarami orang-orang sekelilingmu. Kalau kamu tawar katanya. Kalau garam tawar diinjak-injak orang saudara. Kamu adalah garam dunia. Mewarnai, memberi terang. Memberi rasa, memberi sesuatu yang sedap, yang enak gitu loh saudara. Ya masakan tanpa garam kan gak enak saudara tawar. Dengan mulut kita menggarami dunia saudara. Perkataan yang membangun, perkataan yang memotivasi itu menggarami saudara. Perkataan yang menghidupkan itu menggarami saudara. Perkataan yang memberkati banyak orang saudara. Dengan mulut ya. Jadi tadi saya lupa mengatakan ya saudara, sebenarnya Tuhan itu rindu banget ya saudara perkataan kita itu berubah saudara. Tuhan rindu perkataan kita berubah lebih dahulu. Sebelum Tuhan membebaskan kita dari masalah-masalah kita. Jadi ada banyak orang yang kalau bilang, Tuhan kenapa masalahku nggak selesai-selesai? Ya, salah satunya tergantung dari mulutmu itu. Apa yang keluar dari mulut berasal hati, berarti hatinya yang nggak beres saudara. Selesaikan dulu, perkataanmu itu harus berubah Baru aku menyelesaikan masalahmu, problem-problemmu. Lagi ya, dengan mulut Alkitab berkata, Matius 16:19 Kita membuka gerbang surga. Dengan mulut kita menutup gerbang neraka. Matius 16:19 Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Bayangkan saudara, di mulut ini ada kunci kerajaan surga saudara. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Yang kamu lepaskan di dunia, terlepas di surga. Jadi mulut kita ini open heaven, membuka gerbang surga. Mulut kita saudara. Kalau mulut kita ngucapin terus yang jahat, ngucapin terus saudara perkataan-perkataan ya, menjatuhkan orang, Saudara, saudara sedang mengundang, membuka pintu neraka. Kebalikannya saudara, saudara membuka pintu neraka. Roh akan begitu banyak masuk dalam diri saudara. Saudara marah-marah, saudara menggerutu. Mencaci maki orang, menyumpah serapahi orang. Itu saudara sedang membuka gerbang neraka saudara. Jadi ngeri banget saudara. Katakanlah sesuatu yang positif. Katakanlah yang membangun iman kita. Katakanlah perkataan firman Tuhan. Ketika saudara sedang dikelilingi kegelapan. Amin. Saudara sedang ditekan satu masalah. Sedang dikelilingi kegelapan, intimidasi, ngomong terus yang jahat. Katakan firman yang hidup. Amin. Katakan firman yang hidup saudara. Wahyu 12 ayat 11 berkata demikian. Dan mereka mengalahkan dia. Mereka itu saudara dan saya, gereja Tuhan saudara. Mengalahkan dia, dia itu kalau saudara baca di Wahyu 12 itu bicara tentang pendakwa. Yaitu iblis yang mendakwa kita pagi, siang, dan malam saudara mereka gereja Tuhan mengalahkan si pendakwa itu yang ngoceh terus, yang mengintimidasi kita terus. Dengan apa katanya? Dikalahkan kenapa? Perkataan kesaksian kita. Perkataan kesaksian kita saudara. Ya salah satunya itu. E, juga yang tidak mengasihi nyawanya. Mengalahkan dengan ya. Tapi saya bicara tentang mulut soalnya. Perkataan kesaksian kita mengalahkan saudara pendakwa kita. Intimidasi. Jadi sekali lagi iblis dikalahkan oleh perkataan kesaksian kita, oleh apa yang diucapkan kita, kebenaran, kebenaran yang diakui. Kebenaran yang diakui. Firman Tuhan yang rema dalam hidup kita. Apa sih yang diakui di mulut kita? Itu sangat penting banget. Apa yang diakui di mulut kita itu sangat penting banget saudara. Hati-hati saudara karena itu jadi waktu Yesus ditangkap ya sampai mati di kayu salib, Yesus mengalami penderitaan. Dari ya penderitaan itu menurut saya di, di fisik ya, di roh, di jiwa. ya itu terus silih berganti saudara. Menurut saya Yesus itu ya udah ngalami semuanya komplit saudara. Terap apa? Shock terapi saudara. Artinya apa? Jiwanya, mentalnya terus ya. Uh, di, dihabisi saudara, dibunuh karakternya, dihabisi mentalnya saudara. Tetapi yang ajaib saudara, ya kalau nanti kita baca ayatnya, Yesus ini tidak boleh emosi. Dan Yesus ini yang ajaib mengendalikan emosinya. Dengan luar biasa ketika dia dihina, dicemoohkan, bahkan ditampar, diludahi. Bahkan yang sangat ya miris dicabut janggutnya saudara. Dijadi bahan tertawaan, yaitu yang tadi saya tertawa getir, dijadi bahan tertawaan lelucon. Dicabut janggutnya saudara. Tetapi Yesus tetap harus diam, mengendalikan emosinya. Demi rencana Bapaknya yang sempurna terjadi atas dunia ini. Mari saudara, kalau kita mengalami sesuatu yang menekan, menyesakan, cemooh, sindiran, kerutuan, atau apapun. Mari bertahan untuk berdiam saudara. Demi apa saudara? Rencana Bapa dalam hidupku. Destiniku supaya sampai. Demi apa? Demi saudara Indonesia diselamatkan. Mari kita berpikir ke depan saudara. Seperti Yesus. Demi rencana Bapaknya di surga. Atas bumi ini saudara dan kemudian sampai digantung di kayu salib, Yesus masih diolok-olok. Seseorang berkata begini, "Hei!" sambil ketawa ya. "Hei, kamu anak Allah, buktikan, buktikan, turun, turun. Kalau kamu benar anak Allah, kamu kan berkuasa dong, hebat dong, buktikan." Saudara, menurut saya detik itu kalau Yesus berkata, "Ya, aku turun." Habis kita, Saudara. Tapi yang ajaib, Yesus tetap diam. Yesus tetap tidak ngomel ya atau ngomong eh lu jangan kurang ajar ya mulut kamu ya. Mungkin kalau saya nih ya maaf ya, saya dikata orang, saya tuh pengen ngomong ke orang ini, eh berhenti ya mulutmu ya jangan kurang ajar ya hati-hati ya. Pengen gitu <laughs> saudara. Tapi saya belajar, waktu saya membaca ya kisah ini, saya diberkati banget. Kemudian ya, ketika saudara lihat perjalanan Yesus, Saudara ini ada di bagian yang sangat krusial saudara, sangat menentukan. Ya, titik yang berbahaya sebenarnya saudara. Yesus ya, dalam hidup Yesus saudara sebagai manusia, ini benar-benar sangat menentukan. Yesus salah ngomong, salah ngucap, habis saudara, rencana Bapak ambiar saudara. Tapi yang ajaib sampai detik terakhir pun Yesus tetap dapat mengendalikan emosinya. Luar biasa ya. Luar biasa. Kita ini harus benar-benar belajar teladan Yesus Tuhan kita. Saya berkata saudara dengan bangga, saya menjadi anak Tuhan, dadak Tuhan seperti Yesus. Tuhan yang kita sembah, amin. Gak ada saudara, gak ada menurut saya. Dia sudah menebus semuanya dan dia melakukan semuanya. Teladannya, segala yang dia buat ajaib, pengorbanannya lebih lagi dahsyat saudara. Yesus bisa memanage emosinya sebegitu rupa. Saudara kita benar-benar harus minta pertolongan Roh Kudus. Kita bisa memanage emosi kita sendiri. Minta anugerah Tuhan, saudara. Ayatnya, saudara, Matius 27 ayat 11, ya. Oh, sorry, ya e, mungkin di luar ini. Matius 27 ayat 11. Jadi saya tuh waktu bikin ini, saudara, tiba-tiba saya baca buku dan saya berdoa berdoa Ah, keluarlah cerita ini saudara. Jadi di luar itu tadi. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepada Tuhan Yesus. Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Lanjut. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Perhatikan saudara, Yesus tetap diam Yesus tidak memberi jawab apapun. Berarti Yesus diam, membungkam, menutup mulutnya. Lanjut ayat 13, sorry ya saya belum ngomong ayatnya berlanjut. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan? Saksi-saksi ini terhadap tuduhan, saksi-saksi ini terhadap engkau. Lanjut, ayat 14 maksudnya. Tetapi Yesus tidak menjawab suatu kata pun sehingga wali negeri itu sangat heran. Jadi ya saudara, Yesus tetap mulutnya nggak bocor saudara. Mulutnya tetap diam. Nah ada terjemahan lain ya saudara. Saya suruh seseorang buka. Dikatakan saudara. Bentar ya. Ya. Terjemahan lain pokoknya intinya saudara. But he held his peace. Ya kalau ya diterjemahkan itu Yesus tetap berpegang pada damainya. Yesus tetap damai, Yesus tetap tenang, Saudara. Jadi meskipun tuduhan-tuduhan, oh waktu itu Saudara orang-orang mencibir, mencemooh, menuduh ya kalau Alkitab Saudara baca kitab tuduhannya sebenarnya <laughs> banyak sekali yang gak benar Saudara. Ya. Dituduh terus Yesus, didesak terus. Tapi Alkitab berkata Yesus tetap berpegang, ya ada terjemahan lain mengatakan Yesus tetap berpegang pada damainya. Yesus artinya apa? Tetap tenang, tetap damai saudara. Jadi dengan kata lain ya saudara, mulut Tuhan Yesus nggak bocor. Coba kalau mulut Tuhan Yesus bocor, persoalannya akan kacau saudara. Saya percaya itu kata sampai ya Yesus setia sampai akhir itu nggak jadi saudara. Yesus nggak setia sampai akhir bisa jadi saudara. Kita harus belajar menutup mulut kita, menahan emosi saudara, memanage emosi kita. Dengan pertolongan roh kudus, karena nggak ada satupun yang mampu, saya mau katakan nggak ada yang mampu, nggak ada. Jadi kalau saudara bocor mulut, saudara akan kena masalah. Pak Petrus dulu khotbah bagus sekali ya tentang memperkatakan firman. Ya sampai ilustrasinya dan cerita orang kenyataan kesaksian orang yang sakit kanker itu ya sembuh sampai yang dari rambutnya botak, saudara pak eh, ngadep kaca ngomong terus jadi rambutnya saudara karena sakit kanker. Dia datang juga salah satunya ada orang yang tentang ut apa eh, rumahnya mau di apa mau kalau nggak salah mau di Sitabang atau gimana lah pokoknya utang saudara dengan memperkatakan firman dia datang waktu itu kita bikin di King shopping saudara wih KKR luar biasa yang datang banyak sekali saudara dan itu khotbah memberkati banyak orang yang bertobat, banyak orang yang praktekin soal memperkatakan. Kata Papetus ya beo itu, burung beo. ya Kalau mulutnya bocor, itu mahal harganya. Tapi manusia kalau mulutnya bocor, murahan saya bilang. Murahan saudara. Murahan. Nggak dianggap saudara. Habis hidupnya saudara. Nggak laku menurut saya. Jadi saya mau beritahu lagi ya saudara. Ini hati-hati masalahnya saudara. Setan ini sering banget memancing saudara. Dia akan coba memancing hati kita. Dia akan coba mendesak kita, mengutik-utik kita. Ayo kamu balas, ayo kamu ngomong, ayo kamu. ya Lawan tuh. Ya itu saudara. Saudara, ini hati tuh ngeri banget ya. Begitu nggak terima saudara, ini mulut ngeri banget saudara. Dipancing sama setan saudara. Kalau begitu udah gak terima saudara. Omongan orang menyakitkan yang menyakitkan. Oh itu saya, saya begitu saudara. Saya sudah bilang berulang kali ya, saya nih saudara. Kalau sudah hidup saya, hati saya, wah nggak beres saudara, marah. Saya ini cuma datang hadapan Tuhan. Saya berdoa, saya bilang Tuhan ini hatiku nggak beres nih. Aku nggak beres nih Tuhan, aku marah nih Tuhan. Kan sering tuh saudara ditegur orang atau saudara ngadapi sesuatu ya. Lihat ke mungkin ada hal yang enggak berkenan dan hal yang enggak saudara harapkan terjadi. Ah, ayo, ya ada sesuatu yang menjengkelkan, marah, pahit, benci, jengkel. Saudara selesaikan di roh. Saya bolak-balik ngomong saudara, selesaikan di roh saudara. Ngomong sama Tuhan, berdiam diri sama Tuhan jujur terbuka di hadapan Tuhan, aku pahit Tuhan, aku marah Tuhan sama si A, aku marah sama Ibu Linda Tuhan. Ibu Linda galak ngomongin gini-gini, nah, pemimpin nah begini-begini, ngomong-ngomong di hadapan Tuhan saudara. Alkitab berkata, Tuhan akan membuat kebenaranmu itu dinyatakan sebagai terang. Kalau engkau bisa mengendalikan mulutmu, mengendalikan emosimu Nanti Tuhan yang bela saudara. Tuhan akan membuat kebenaranmu dinyatakan sebagai terang. Akhir artinya apa? Tuhan membela. Tuhan menyatakan kebenarannya. Yesus teladan yang luar biasa. Jujur saudara, dalam keadaan tuduhan-tuduhan yang menyesakkan dada, otomatis menurut saya sih ya, otomatis orang tuh susah banget untuk tutup mulut. Jadi ada banyak orang yang problem, masalahnya belum tuntas. Sebenarnya kenapa sih? Karena bocor di mulut. Coba ngomong kanan kiri. Hati-hati jangan bocor mulut ya. Jangan bocor mulut. Minta pertolongan Roh Kudus ya. Ini yang kita ngomongin bener loh saudara, saya enggak saudara lip service atau cuman ya. Ada orang kan gini ya kalau ketemu, hei baik-baik ya anakmu gimana? Eh uh, saudara, <laughs> ada orang yang kan gitu ya saudara, maksudnya sih memang baik gitu, bagus. Tapi ada yang suka pura-pura gitu ya. Jadi kalau memang saya ngomong perkatakannya perkatakan dengan benar dan jujur gitu. Ya, maaf ya, saya modelnya orangnya gini ya. <laughs> Karena saya ini karunia nabi <laughs> jadi begitu saudara. Karena Nabi itu kalau ngomong ya ya enggak enggak saudara. Jadi sekali lagi ajaib ada damai Tuhan ya yang luar biasa sehingga Yesus itu ada damai Yesus yang luar biasa sehingga Yesus itu dikatakan kalau saudara nanti kita buka lagi di Alkitab ternyata Yesus kenapa bisa begitu? Yesus punya roh pengertian. Nah, roh pengertian ini penting banget saudara. Saya begitu punya roh pengertian kepada suami saya, dulu saya selalu yang menuntut suami saya Kenapa begini-begini Begitu Tuhan bukakan ini loh, aku kasih lihat seperti film. Masa kecilnya dia, masa kecilnya Pak Petrus beliau. Tiba-tiba timbul roh pengertian. Dalam Yesaya 11 ayat 2 bisa dibuka. Roh Tuhan ada pada Tuhan Yesus ya. Roh hikmat, roh pengertian. Nah jadi Yesus ini punya yang namanya roh pengertian. Tetapi roh pengertian itu bentuknya apa sih? Seperti apa? Kita buka dalam Amsal 17 ayat 27 dan 28. Lanjut Amsal Amsal ya 17 betul ya. Jadi bentuknya roh pengertian yang Yesus miliki apa nih ya? Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian. Jadi kalau orang punya roh pengertian berkepala dingin Nah, kata berkepala dingin dalam bahasa uh, Inggris ya saudara itu cool spirit saudara. Cool spirit saudara. Rohnya teduh rohnya adem, ya, rohnya tenang, ya, enggak emosian, enggak gampang meledak seperti saya, enggak saudara. Jadi roh pengertian itu seperti itu saudara. Cooling down ya, jadi Yesus ini cool man saudara. Ya orangnya tuh tenang ya. Relax tapi hatinya tuh teduh, damai. Ya diajak ngomong juga enak. Anak kecil aja katanya suka banget sama Tuhan Yesus. Uh lari mendekati Yesus. Nah kemudian ya. Amsal 17 ayat 28 dikatakan juga orang bodoh akan disangka bijak. Kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau dia mengatupkan bibirnya. Jadi saudara, sekali lagi saudara, kalau saudara ingin dikatakan berpengertian ya saudara, belajarlah mengatup bibir kita saudara. Jangan buru-buru Alkitab mengatakan jangan buru-buru mengeluarkan perkataanmu. Ada orang yang perkataannya ya Pak Petrus bilang, hati-hati Lolin jangan keceplosan katanya gitu ya. Kemerucut ngomong gitu ya. Atau Alkitab berkata, mulutnya terlanjur. Nah itu. Nah, hanya satu tempat yang paling aman di hadirat Tuhan. Kesembuhan terjadi di hadirat Tuhan saudara. Lari ke Tuhan saudara. Hati-hati dalam banyak bicara akan ada kesalahan. Hamba Tuhan ini berkata, prinsip, prinsip hidupnya silent is golden. Diam itu emas. Itu ada pepatah lagu begitu ya saudara. Diam itu emas saudara. Lanjut ya. Lanjut satu Romawi. Yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Jadi bagaimana mulut kita bisa bocor? Dari apa saudara? Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaran hatinya. Saudara perbendaran hatimu itu apa sih isinya? Saudara sampah, kotoran, sumpah serapah, kutuk, caci maki, kecewa, kepahitan. Dan orang yang jahat itu mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaran hatinya. Jadi berasal dari hati, saudara. Karena yang diucapkan mulut berasal dari hati. Jadi saudara, hati-hati saudara. Itu semua saudara. Akar dari bocor mulut saudara ya. Itu berasal dari hati. Salah satunya hati yang berontak. Saudara lihat saudara, datang Korah dan Abiram menuntut tidak puas dengan pemimpin marah dengan pemimpin. Hukumnya nggak tahu tuh kalau ngomongin pemimpin hukumnya nggak ngerti bodoh banget kalau menurut saya anak-anak Tuhan yang nggak ngerti sama aja melawan Tuhan karena hamba Tuhan juga wakil Tuhan saudara melawan orang tua juga otoritas di atas kita melawan otoritas di atas kita hukumnya ngeri saudara nah saudara kita itu ya saudara dari Rosasana sampai Yom Kippur nih, ini tanggal 12 ya saudara, kita sebentar lagi Yom Kippur, ada 10 hari jaraknya saudara. Yom Kippur puncaknya saudara ya, di mana saudara itu adalah hari pendamaian. Nah di dalam pendamaian kalau hati kita nggak beres nggak bisa saudara. Tuhan mau hati kita berbalik, bertobat. Hati kita ya berbalik kepada Tuhan, sikap hati hati kita dibenarkan dulu saudara. Motivasi hati kita diluruskan dulu saudara. Yom Kippur pendamaian kalau hati kita, sikap hati kita benar. Kalau hati kita beres, itu pendamaian terjadi saudara. Tuhan putihkan, clear, dibersihkan saudara. Clear and clean, <laughs> ya. bersih saudara. Makanya orang Israel ya saudara, Yom Kippur itu mereka tunggu-tunggu karena mereka tahu ada begitu banyak dalam satu tahun mereka berdosa, mereka melakukan banyak kesalahan. Mereka menangis bertobat saudara. Berpuasa merendahkan diri. Sebelum Yom Kippur saudara. Minta anugerah Tuhan. Melepaskan, membebaskan. Tapi sebaliknya, kalau saudara nggak bertobat, sikap hati saudara nggak benar, itu menjadi penghukuman. Mereka percaya itu loh saudara. Mereka percaya itu. Mereka pegang kitab Taurat, mereka pegang satu kitab lagi apa itu namanya, saya lupa ya. Mereka pegang saudara. Nah saudara lanjut ya, lanjut. Tuhan itu saudara melihat hati, Tuhan itu menilai, Tuhan itu menimbang, Tuhan itu mengukur, Tuhan itu menghitung. Jadi kalau ada orang gini, ah biarin aja. Saya memang jengkel sama orang itu, orang itu nyakitin saya banget kok saudara. Terus ngomongin, ngomongin, ngomongin saudara. Dengar ya, Alkitab berkata nih, jangan seperti ini. Jangan seperti ini saudara. Satu kali bangsa Israel itu mengerikan sekali mulutnya. Bilangan 14, 22, 23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang Tuhan perbuat di Mesir Bayangin saudara, ini bangsa Israel nih sudah lihat mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sama hidup kita juga, kita udah diselamatkan. Kita dari lumpur dosa, kita jadi dari segala yang jelek dalam hidup kita sudah diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan. Eh kita berbuat yang ngeri lagi saudara. Melalui mulut kita, bangsa Israel ini sepuluh kali gerutu, marah, ya, mengomel, komplain, ya. Apalagi lah keluh, mengeluh, mengeluh terus ya. Telah sepuluh kali mencobai aku katanya. Dan tidak mau mendengarkan suaraku. Please ya saudara. Hati yang bertobat itu ketika kita dengar firman Tuhan. Ketika Tuhan bicara. Hati kita bertobat menangis. Jangan sampai keraskan hati kita nggak mau bertobat saudara, nggak dengar suara Tuhan. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku, semua yang menista aku, Tuhan bilang, tidak akan melihatnya. Jadi saudara, bangsa Israel itu saudara, bayangkan, yang segitu banyak saudara, mengerikan sekali, menista Tuhan Lanjut ya, ini bilangan 14, saudara baca itu buka bagus sekali saudara. Lanjut, dua Romawi sekarang lanjut slide-nya. Kita harus punya sikap hati yang benar supaya terjadi pendamaian di Yom Kippur, amin. Sikap hati yang benar. Apa saudara? Jangan bersungut-sungut. Bilangan 14 ayat 2 dan 3. Maka bersungut-sungutlah semua orang Israel. Bayangin saudara, begitu banyak orang bersungut-sungut pada Tuhan kepada Musa dan Harun. Orang Israel nih ngamuk sama Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka. Nih ngomongnya gini nih ya saudara. Kelihatannya asal ngucap. Ini dipegang iblis loh saudara. Apa yang saudara ngomong ya hati-hati loh. Dipegang iblis saudara. <laughs> Yang saudara akui dipegang sama iblis, dituntut iblis saudara. Ah sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini Saudara kau baca Alkitab ya, Alkitab menulis loh. Berapa banyak, saya lupa itu, saya nggak nggak coba cari di Alkitab, dihabisi Tuhan. Satu generasi bahkan dikatakan habis saudara, satu generasi habis, dihabisi Tuhan saudara. Gara-gara mulut saudara, bersungut-sungut saudara. Makanya kebanyakan dosa orang Kristen yaitu mulut saudara. Yang paling banyak itu mulut. Ya, kita berkata, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini. Saudara ngomel, Tuhan kenapa sih hidupku kayak gini terus? Tuhan tega, Tuhan gak adil, Tuhan jahat. Nah saudara, hati-hati ya saudara. Hati-hati ngomong sama Tuhan. Ngomong kepada Tuhan, ngomong tentang Tuhan, hati-hati saudara. Saya ini baca buku John Briefly saudara, takut akan Tuhan. Pih ngeri banget saudara. Banyak orang Kristen yang gak takut sama Tuhan katanya lagi ya saudara, mereka tewas oleh pedang, supaya, eh sorry, Tuhan membawa kami supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri-istri anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ada banyak orang gini, ah ngapain jadi anak Tuhan? Mana janji Tuhan? Mana katanya Tuhan gini-gini? Ah mendingan aku wis kembali ke hidup yang lama. Buktinya aku berbuat baik, hidupku gak semakin baik. Mendingan aku berbuat dosa aja Malah orang dosa kok baik-baik semua, oke-oke semua hidupnya. Nah, saudara. Lebih baik kami pulang ke Mesir. Ngeri saudara, ngeri sekali saudara. Apa yang terjadi saudara? Bilangan 14, akhirnya Tuhan berkata. Menurut saya Tuhan sudah menahan dirinya. Tuhan punya hitungan, Tuhan punya cara, Tuhan punya kedaulatan, Tuhan punya waktu, Tuhan punya Ya. Ya Tuhan mengukur semuanya. Tuhan melihat semuanya. Setelah Tuhan menghitung semuanya, mengukur, sepuluh kali kamu mencoba aku, Tuhan sudah nggak tahan, katanya kepada mereka demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah kulakukan kepadamu. Apa sih yang diomongin bangsa Israel? Tuhan mati aja di padang gurun. Terjadi nggak? Terjadi saudara, liatin. Nah apa yang kau katakan di hadapanku aku lakukan loh. Kamu kata yang jelek, ya aku lakukan. Kamu kata yang baik, terjadi. Ini bangsa Israel ngomong yang jelek terus saudara. Kita berkata di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Ngeri saudara Tuhan ngomong gini, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Ini orang ya 20 tahun ke atas tuh bicara sudah ya kalau bangsa Israel itu umur 20 tahun itu ya saudara, sudah masuk di ketentaraan saudara. Alkitab menulis kalau saudara baca yang berumur 20 tahun katanya masuk di militer, perang saudara. Jadi orang-orang sebenarnya udah ngerti saudara. Ini banyak orang Kristen yang begitu banyak banget. Udah ngerti firman, udah ngerti kebenarannya tapi ya itu mengerikan saudara. Dicatat loh sama Tuhan loh. Umurnya segini ya. Ini orang yang ngomel terus Barangkali ya saudara, pelayan Tuhan sudah doa peperangan, sudah penginjilan, mulutnya bocor terus, jahat mulutnya. Dengar ya saudara, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu tidak akan masuk negeri yang aku janjikan. Gak akan masuk saudara. Tolong catat ya hari ini ya saudara, hati-hati ya saudara. Gak akan masuk negeri yang aku kujanjikan. Kuberikan akan kuberi kamu diami kecuali Kaleb dan Yosua. Jadi Kaleb dan Yosua ini saudara, ajaib saudara. Tuhan memberikan kepada setiap orang apa yang mereka akui. Mereka mengakui, ah mati aja di padang gurun. Ya aku berikan kepadamu apa yang kamu akui. Tapi Kaleb yang Kaleb dan Yosua hanya Kaleb dan Yosua masuk ke tanah perjanjian. Tapi orang Israel ya satu generasi mati di padang gurun saudara. Mengerikan saudara. Mengerikan. Nah saudara hati-hati apa yang kita akui di mulut kita saudara. Ucapan-ucapan kita itu sangat penting. Ah, kita berkata Tuhan jagai aku di pintu bibirku. Engkau jagai aku di pintu bibirku engkau berjaga Tuhan. Saudara pikir cuma Tuhan yang jagain iblis itu juga saudara. Sudah saudara sudah ada di situ saudara. Artinya kalau saudara ngucapin yang salah, saudara iblis juga menuntut. Saudara baca di Alkitab, iblis terus mendakwa, ya. Ayub aja didakwa. Jadi saudara, jangan mengakui perasaan-perasaan yang diberikan iblis kepada kita. Perasaan apa? Misalnya saudara perasaan takut, saudara mengakui, aduh takut ya, nanti gimana, aduh nanti susah, lah gimana ya. Nah itu takut, takut saudara. Nah perasaan-perasaan itu menimbulkan sehingga ketakutan, kebimbangan. Otomatis saudara dengan saudara mengungkapkan, mengakui perasaan-perasaan itu dengan ucapan saudara, ya saudara, marah, kecewa, pahit, saudara pasti akan dicekam, diceng, dicengkram oleh roh itu saudara. Saudara akan semakin di, dicengkram ya. Itu akan membuat saudara tercekam saudara dengan Perkataan saudara itu yang gak baik itu saudara. Saudara akan dituntut iblis. Ya, tapi sekali lagi hati-hati juga berkata ya tentang Tuhan dan kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Apapun yang saudara, saya mau bilang sekali lagi apapun yang sudah disertai amarah itu ya saudara, selalu ada roh pemecah belah. Ya, bersungut-sungut kemarahan itu bisa menimbulkan roh pemecah belah saudara. Makanya satu angkatan saudara kena semua. itu saling ngomong, saling bocor mulut saudara. Roh pemecah belah saudara. Berontak semua saudara, habis semua. Akar bersungut-sungut, saya mau bilang ya saudara, akar bersungut-sungut itu adalah pemberontakan. Pemberontakan saudara. Kalau kita ya mengakui sesuatu yang salah, pengakuan-pengakuan kita ini loh, pengakuan baik yang baik maupun yang salah itu punya daya cipta. Pengakuan kita ya, baik yang salah maupun yang benar punya daya cipta. Jadi kalau saudara mengakui sesuatu yang salah, ngomong terus yang jelek saudara, itu memberi kesempatan iblis, memberi kesempatan musuh memukul saudara. Dipukul, saudara akan semakin habis saudara. Dipukul iblis. 1 Korintus 11, 10 cepat lagi ya. Lanjut. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dimina, dibinasakan oleh malaikat maut. Siapa ini yang dibinasakan malaikat maut? Siapa? Koradatan Abiram saudara. Dibinasakan malaikat maut bumi, bumi mengangakan mulutnya, tanah menganggarkan mulutnya, menelan semua datah korah Abiram beserta anak istrinya loh saudara dan seluruh hartanya saudara. Ya, bersungut-sungut itu ya terus komel, komplain. Apa yang diizinkan Tuhan terjadi, terus saudara nggak terima. nggak puas, menyalahkan Tuhan, menyalahkan masalah. Ya, orang eh, menyalahkan orang, pertamanya menyalahkan masalah, menyalahkan orang, menyalahkan yang lain, ujungnya menyalahkan Tuhan, saudara mengkritik Yakobus 1 ayat 26. Saudara, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, layanan, ya tadi yang saya bilang tuh ya, udah doain orang ya. Tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya, sia-sialah yang kau lakukan sebanyak itu. Kita sudah memulai dengan roh, kita harus mengakhiri, bukan mengakhiri dengan daging. Kita harus mengakhiri dengan roh yang lebih kuat. Amin. Amin. Jadi jangan sampai hanya gara-gara perkataan saudara, habis semuanya. Saudara, destiny saudara terpotong, rencana Tuhan dalam hidup saudara terpotong, saudara. Gara-gara saudara, mulut saudara yang jahat. mata air bersih nggak mungkin mengeluarkan air yang kotor. Mata air bersih ya keluarnya air yang bersih, air yang membersih, memberikan e, berkat, air yang seger, ya, air yang bersih, nggak kotor. Jadi nggak ada sumber air mengeluarkan mata air yang bersih dan mata air kotor. Kalau mata airnya kotor, keluarnya sampah semua, saudara, kotoran, saudara. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Ini mulut nih dipakai memuji Tuhan, tapi ini mulut dipakai saudara menyakiti atau saudara mungkin marah kepada orang, mencaci maki. Satu sisi memuji, satu sisi mengutuk. Manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan, dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang satu keluar kutuk. Hal ini saudara-saudara enggak boleh terjadi begitu katanya. Enggak akan mungkin katanya, enggak akan terjadi. Adakah sumber air memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Yesus Tuhan tidak pernah mengajar seperti itu saudara. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Lanjut cepat. Ya, kita di babak session yang kedua tentang bed. Apa itu bed? Ya, kan kita ya Rosasana pebet. Bed itu adalah rumah Allah. Ya, gambarnya tuh rumah Saudara. Saya lupa memberikan gambar. Ya Saudara bisa lihat kalau di Google, rumah Israel tuh kotak-kotak Saudara. Ya, rumah Israel itu kotak-kotak gitu Saudara. Gak kayak rumah orang Indonesia beda ya Saudara. Nah, Bed adalah rumah, tempat tinggal. Menarik sekali dari kata bed ini digunakan beberapa nama Tuhan dari kata bed digunakan ya nama-nama Tuhan. Ada di dalam nama-nama Tuhan kata bed ini saudara. Ya saya nggak mengajar lah soal yang Ibrani gitu ya itu bukan bagian <laughs> saya ya. Nah tapi yang saya dapat dari sini ya saya ini sebenarnya belajar dari Eko juga. Saya suruh Eko kok tolong kasih tahu kok Jelasin Eko. Saya ini orang yang banyak belajar ya, sama siapa aja saya minta tolong, ayo tolong ajarin, tolong bukain terjemahan ini, tolong bukain ini. Saya kok dapat ini ya, tolong bener nggak ayatnya dicari. Nah, saudara masuk, yaitu ya kata masuk ya itu batu yang ditolak itu adalah gambaran batu penjuru. Yesus Kristus Tuhan itu batu penjuru saudara. Nah saya mau gabungin ya nih di, di, digabungin sama ini ya, di, dihubungkan ya. Kejadian 28, 12, 17, 22. Saudara nanti bisa baca di rumah atau semua ayatnya. Jadi jelas ini bercerita tentang Yakub itu ya sesudah menipu ayahnya, ya mengelabui ayahnya bahwa dia itu adalah Esau untuk minta berkatnya ya, berkat kesulungan. Tapi menurut saya nggak salah ya lakukan itu kenapa? Karena uh, Esau memang dia Artinya gini saudara, itu menurut saya bagian skenario-nya Tuhan, rekayasa Tuhan saudara. Karena Yakub yang dipilih sebagai ya eh, warisan dari Abraham Ishak ya, Yakub, Yakub ini anak Ishak kan ya saudara. Nah kemudian Yakub ini lari karena ya dia mengambil hak kesulungan itu. Ya karena Esau memang menganggap rem, rem, remeh, merendahkan tentang hak kesulungannya. Jadi Yakub yang dapat nih saudara. Ya, ini warisan warisan ilahi. Ada orang nggak perlu warisan ilahi ya terserah. Nggak perlu warisan dari Israel ya nggak apa-apa terserah ya. Saya sih mau dapat warisan Israel yang rohani. Saya mau dapat saya bilang. Nah lagi ya saudara. Maka saudara Yakub itu lari ketakutan adalah di suatu tempat ya singkat saja ayat 12. Yakub itu tidur nih saudara, ya mungkin Yakub bikin tenda lah ya, dia tidur. Maka bermimpilah Yakub di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saya ini pernah nonton film ya saudara, film apa tuh Facing the Giant atau apa ya, saya lupa-lupa film apa punya The Giant, The Giant, The Giant ya saudara raksasa. Ceritanya ya saudara, pokoknya intinya aja ya saudara ada biji ya saudara biji itu yang menyebabkan kalau dilempar ke tanah itu pohonnya uh, naik sampai ke atas ke langit saudara ceritanya. Nah di langit itu ternyata saudara satu kali seseorang melakukan itu dan ternyata di langit itu ya saudara ada raksasa-raksasa saudara mengerikan yang menurut saya sih sebenarnya benar loh saudara. Sebenarnya kalau surga itu ya saudara, itu terdiri dari lapisan-lapisan. Ada lapisan, saya lupa lapisan keberapa, itu tempatnya roh-roh berdiam saudara. Roh-roh jahat berdiam saudara. Nah tapi ada lagi yang Alkitab berkata, uh, Paulus dibawa ke surga keberapa ketiga kalau nggak salah, itu lain lagi saudara ya. Tapi saya nggak mau cerita itu, Dut, cuman maksud saya gini. Nah jadi saudara, saya tuh lihat film itu tuh ya, benar loh saudara, itu akhirnya raksasa yang tinggalnya di langit itu bisa turun ke bumi saudara. Dia memporak-porandakan bumi saudara. Ya, oh, saya nggak bercerita itu dulu ya. Tapi sekali lagi ini, ini Yakub nih saudara. Set, ketika dia malam itu ya tidur, bermimpilah dia. Dia kaget sekali saudara. Tiba-tiba dia melihat, ya menurut saya, ini bahasa saya nih. Ya, karena ini kan open heaven saudara. Dia melihat malaikat Ya malaikat itu saya mau kasih tahu ya sinarnya itu silo sebenarnya saudara. Maksudnya bukan silo, terang sekali saudara sinarnya. Terang sekali malaikat itu sinarnya saudara. Nah hari itu saya melihat, saya percaya Yakub melihat maksudnya. Melihat open heaven saudara. Langit terbuka. Makanya Yakub bilang alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain rumah bed ya. Rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ini pintu gerbang surga. Jadi waktu itu Yakub ngelihat sesuatu yang ilahi turun saudara. Dari langit turun ke bumi. Surga menyentuh bumi saudara. Saya tuh pelajari ini terus Tuhan apa sih ya? Saya mau dapat sesuatu lagi yang lebih kuat lagi. Nah, tadi saya baca-baca tiba-tiba saya dapat sesuatu lagi saudara. Intinya gini. Oke saya jelaskan dulu supaya saudara ngerti. Kemudian Yakub itu ya saudara dia ngelihat saudara, open heaven, gerbang surga terbuka, malaikat turun. Jadi malaikat bukan naik dan turun, Alkitab berkata turun naik. Artinya malaikat itu ya bawa ya janji Tuhan, bawa berkat Tuhan ya. Nah, saudara saya ini pernah berulang kali di tempat ini, saya pernah ingat maksudnya saya ingat hamba-hamba Tuhan ya saya saya nggak sebutin lah nama-namanya ya tiga tiga hamba Tuhan menyebut bahwa ada tangga di sini tangga yang menuju ke surga saya berdoa saudara tolong pemusik tolong penyembah Tuhan perhatikan ini saudara jangan sampai tangga itu menjadi rusak saudara biarkan penyembahan kita hidup kita yang sejati ini yang di dalam kita, kebenaran kita di dalam Tuhan. Kita mau tuh menjadi penggenap-penggenap dan ini bisa terjadi yang dengan ajaib. Sudah dinubuatkan saudara. Sudah ada yang lihat. Gerbang terbuka, malaikat ada tangga ke surga saudara. Nah jadi sekali lagi ya pelan-pelan lagi. Kemudian hari itu Saudara baca di Alkitab ya, baca dululah supaya enggak ini. Kejadian 28 ayat 13. Kejadian 28 ayat 13 berkata demikian. Yesus Tuhan itu ya ada di situ saudara. Ada di dekat, di samping Yakub. Kejadian 28 ayat 13 berkata demikian. Berdirilah Tuhan di sampingnya, di samping Yakub dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Ini janji Tuhan. Jaminan Tuhan, Saudara, diberikan kepada Yakub, Saudara. Yakub ahli warisnya, Saudara, bukan Esau. Keturunanmu akan menjadi debu seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang di sebelah timur, barat, utara, selatan dan olehmu keturunanmu semua kaum di bumi ini akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan saudara. Tuhan akan memberikan ya kalau saya ilustrasikan dengan sekarang Tuhan akan memberikan negeri ini kepada kita amin. Kita akan mewarisi Indonesia amin. Kota kita amin. Tuhan berikan kepada kita amin. Nah kemudian dikatakan Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau. Ini jaminannya saudara disertai Tuhan, dilindungi Tuhan kemanapun kau pergi. Dan engkau akan kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan kau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kalau saudara baca ya, di kejadian 30, tadi saya baca di kejadian 31 ayat 13. Tuhan itu waktu ya waktu Laban sudah enggak ya Laban sudah enggak sayang lagi nih sama Yakub udah ribut terus ya terus menuntut Yakub nah Yakub ngerti saatnya dia keluar tiba-tiba Tuhan datang lagi mendatangi Yakub Tuhan bilang gini eh aku Tuhan Alamu Allah Abraham Allah Ishak yang bicara sama kamu waktu di Betel katanya Nah sekarang kamu kembali negeri itu ya ke negerimu. Negerimu, kamu akan memiliki negerimu. Dan itu digenapi saudara, Yakub memiliki Yakub memiliki saudara. Digenapi Tuhan saudara. Nah, tapi saya mau berkata begini ya saudara. Lagi ya, lanjutin dulu ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, ya, akan selalu persembahkan sepersepuluh kepadamu. Ya, ayat sepersepuluh itu ya, selain di Melkisedek, ya ini di sini juga ditulis saudara. Sepersepuluh itu penting saudara. Karena ketika ya Yakub mengerti janji Tuhan, dia mengerti bahwa dia itu ya sejujurnya enggak ya sejujurnya enggak punya hak untuk mewarisi karena yang harusnya <laughs> Esau. Tapi dia ngerti banget ya. Artinya ketika dia tahu bahwa Tuhan memilih dia, mengangkat dia. Sebuah keturunan dilahirkan generasi yang ajaib seperti debu di tanah banyaknya. Dan dia saudara Yakub karena tahu Tuhan layak menerima semuanya. Dia mempersembahkan sepersepuluh. Jadi kita memberi itu bukan karena Tuhan butuh kita. Bukan karena Tuhan butuh duit kita. Ya, ada orang gini, ya mancing Tuhan. Atau ada orang gini, ya kamu ya sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti Tuhan berkati. Enggak saudara, Tuhan sudah layak menerima semuanya. Kalau kita memberi hidup kita, kita menyanyi, menyembah. Apa sih yang bisa kita berikan cuman ini? Hidup kita penyembahan kita. Karena Tuhan apa? Layak saudara. Tuhan layak saudara. Jadi kalau saudara memberi persembahan, bukan Tuhan minta duit saudara, Tuhan layak menerimanya saudara. Yang menebus hidup kita dari lumpur dosa. Seharusnya kita tidak diselamatkan. Tapi kita diselamatkan oleh darah anak domba Allah. Nah sekali lagi saudara, hari itu batu itu saudara didirikan oleh Yakub, Yakub udah percaya patok ya saudara. Tugu itu sebagai patok. Artinya Yakub tanam itu tugu. Aku percaya ini patok, ini perjanjian Tuhan nih, patok ini, tugu ini. Satu hari aku datang ke sini, aku mewarisi negeri ini. Dan terjadi itu saudara. Jadi saudara kalau patok-patok itu ada artinya tuh saudara. Ya, menduduki saudara dan mengerti bahwa Tuhan memberikan sebuah negeri, sebuah bangsa. Nah sekali lagi saudara, kemudian saudara? Apa sih artinya saudara? Jadi ketika saya baca ya saudara, nah ini yang tadi saya dapat di waktu saya duduk. Jadi Yakub ini ya saudara, kenapa dia bisa lihat pintu gerbang surga? Dan dia dan Tuhan berkata, engkau akan memiliki negeri ini. Penglihatan ini akan menjadi saksi dan janjiku kepadamu bahwa gerbang surga terbuka untukmu. Kenapa sih saudara Yakub mengalami proses didikan yang luar biasa? Yakub diproses, saya lupa tuh berapa belas tahun Yakub diproses ya saudara. Sampai Alkitab berkata, ini umur-umurku itu ya, dicatat. Dia tuh punya tongkat, diari ya, diari, buku-buku catatannya. Yakub punya tuh di situ saudara. Dia diproses, dididik Tuhan habis-habisan saudara karena si penipu ini, tukang tipu ya ditipu, makanya hukum tabur tuai ditipu juga <laughs> saudara. Ya, Nah Yakub ini ditipu oleh siapa? Laban saudara sebenarnya. Jadi tipu ya, Yakub itu mengalami proses didikan sebegitu rupa. Sampai saya pernah khotbahkan tentang yang utuh dan asli. Sampai Yakub mengerti, mengenali dirinya sendiri, jati dirinya sendiri. Ketika Yakub mengenali dirinya sendiri, gerbang surga terbuka. Ketika dia jujur sama Tuhan, dia tahu hidupnya yang gak benar dan dididik, di proses Tuhan, dia menerima semua itu. Saudara saya berdoa ya, cintai didikan Tuhan, cintai teguran, proses Tuhan saudara. Itu yang membuat open heaven saudara, open heaven. Yakub lakukan itu sehingga open heaven terjadi dalam hidupnya benar-benar nyata saudara. Nah jadi ya ini di perjanjian lama. Sekarang kita buka di perjanjian baru Yohanes 1 ayat 47 ya sorry cepat, Yohanes. Ternyata nggak di perjanjian lama aja soal gerbang terbuka, open heaven. Di perjanjian baru juga ada saudara. Yohanes 1 ayat 47 berkata demikian. Ini cerita tentang Nathanael ya. Lalu kata Yesus kepadanya, kepada Nathanael, aku berkata kepadamu Nathanael, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini ayatnya sama banget ya. Surga terbuka, open heaven saudara. Itu bicara hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Sebelum hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, ya kuncinya apa? Kuncinya ini saudara, lihat inilah seorang Israel sejati tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi kunci kita, hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, kita bisa dengar suara Tuhan, kita bisa dekat sama Tuhan, ya. Kita bisa ya, bisa intim dengan Tuhan, bisa akrab dengan Tuhan, bisa mendekat Tuhan, ya. Kuncinya satu saudara, kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Saya ini bolak-balik ngomong gini ya. Please ya, kenali hati kita yang paling dalam. Kenali hati kita yang paling dalam. Kenali keinginan-keinginan kita yang di dalam. Kenali saudara. Kalau ada sesuatu yang gak benar, yang jahat, saudara harus bereskan itu saudara. Kita ini sering gak mengenali hati kita yang paling dalam. Kita sombong, ya. kita iri hati, kita nggak puas. Kita nggak nggak pernah ngerti kadang-kadang itu. Kita keras hati. Kita nggak mengenali hati kita yang dalam. Nah, satu hari ini waktu Yesus mau ya memilih murid-muridnya. Kurang lebih ah, ya. Begini ceritanya Saudara. Di situ ada Yohanes juga ya. Kemudian ada murid-murid Yesus. Yesus, eh, Yohanes uh, bilang, lihat, lihatlah anak domba Allah katanya. Ikuti dia katanya. Kemudian murid-murid mengikuti Yesus. Nah ada murid-murid waktu itu Yesus memilih murid-murid ya, murid-murid sebenarnya. Ada murid Yesus bernama Filipus, bernama Filipus. Filipus itu kemudian dia melihat semua yang dibuat Yesus. Dia melihat semua penggenapan janji Tuhan yang di kitab sampai Filipus bilang ini "Eh, Nathanael," katanya. "Sini ya. Aku lihat ketemu Yesus. Persis yang diomongin di Alkitab, di kitab Taurat Musa katanya. Yang diperbuat Yesus semua itu. Kitab nabi-nabi katanya ya, kitab nabi-nabi yang menubuatkan Yesus. Itulah orangnya dia Yesus. Jadi si, si Nathanael ini orang ya yang polos, orang yang jujur, orang yang murni hatinya saudara sebenarnya. Karena saya ini baca terjemahan lain nih ya. Jadi Yesus melihat Nathanael datang kepadanya. Yesus bilang, inilah Israel sejati. Di dalamnya tidak ada tipuan. Ini terjemahan lain ya. Enggak ada kebohongan. Enggak bermuka dua. Ini orang katanya tanpa motif atau alasan yang tersembunyi. Ini orang apa adanya, jujur, murni, tulus. Nah saudara, jadi Nathanael ini berkata, wah berarti benar ya Akankah datang yang baik itu dari Nazaret? Yes, Yesus dari Nazaret. Aku datang menemui dia. Hatinya itu ya, tulus, murni dan jujur Nathanael. Hanya orang yang melihat Tuhan, yang hatinya murni dan suci di hadapan Tuhan. Orang yang suci hatinya, hanya orang yang suci hatinya, saya sorry ayat itu. Nah, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya, Orang yang ya kesejatian dirinya begitu nyata, orang yang jati dirinya nih jujur, baik ya saudara, murni hatinya. Karena mereka ini yang akan melihat Tuhan. Jadi waktu itu sebenarnya Yesus tuh berkata begini saudara terjemahan lain ngomong ini, Truly, truly I say to all of you, you will see the heaven. Ya kata you will see have, uh, the heaven open. Jadi Tuhan bilang sungguh Sungguh Yesus ngomong gini katanya, aku berkata kepadamu, ya, kamu akan melihat surga terbuka. Jadi hanya orang saudara yang mengingini, yang jujur hatinya yang tulus, yang mengingini yang ilahi saudara. Hari-hari ini ya saudara, saya rindu sekali kita mengingini yang ilahi. Sampai gerbang terbuka, open heaven saudara. Sampai kita bisa melihat malaikat turun naik dalam hidup kita, keluarga kita. Itu adalah apa saudara sebenarnya kalau malaikat turun naik, Tuhan itu memberikan janji kepada kita, doa-doa kita, itu dijawab Tuhan semua, dikasih. Berkat turun, janji Tuhan turun, digenapi. Doa kita dijawab Tuhan. Malaikat turun naik saudara. Tapi kalau kita nggak mengingini yang ilahi nggak bisa saudara. Jangan puas hanya dengan yang rohani. Ini tak kasih tahu ya saudara. Kita butuh keilahian Tuhan. Untuk open heaven saudara. Kalau yang rohani ya saya mau bilangnya. Oh rohani itu gak baik bu. Rohani baik. Yang rohani itu baik ya. Tapi seringkali yang rohani itu membuat kita stuck saudara. Membuat kita terlena. Membuat kita suam-suam kuku. Yang rohani itu saudara membuat kebenaran diri kita sendiri muncul yang rohani bisa membuat saudara kita jadi sombong, saudara. Itu yang rohani. Ya ibadah kalau yang rohani semua berjalan biasa-biasa, normal semua. Itu yang rohani, saudara. Yang rohani baik-baik, pujian semua oke, okay, baik. Tapi Tuhan mau yang ilahi, saudara. Yang ilahi itu tiba-tiba terjadi apa, saudara? Menurut saya ya, kalau yang ilahi terjadi nih, saudara Nanti kalau ada orang ya, orang yang hatinya jahat atau penyusup ya saudara. Atau orang yang hidupnya mungkin ya aduh penjudi atau ngomong gimana. Ih, hari itu dia akan nangis Tuhan. Ya begitu dilawat Tuhan yang ilahi turun. Ampuni aku Tuhan. Mungkin dari belakang orang akan lari ke sini. Tuhan aku manusia berdosa, ampuni aku Tuhan. Terjadi pertobatan yang ilahi, pertobatan yang dahsyat saudara. Yang ilahi itu yang saya pernah cerita, lahir baru ilahi saudara. Penuh roh kudus itu yang ilahi saudara. Nah saudara, Tuhan tuh pengen kita kejar yang ilahi. Sampai ya surga menyentuh bumi. Sampai benar-benar saudara yang di roh menjadi kenyataan saudara. Nah sebenarnya kalau orang mau mengingin yang ilahi bayarnya mahal saudara. Kadang-kadang manusia lama kita bisa muncul, saudara nggak terima saudara, nggak suka. Bahkan kedagingan kita akan menolak seringkali saudara. Karena yang ilahi butuh harga yang besar yang harus dibayar. Saya butuh yang ilahi turun dalam hidup saya. Saya harus mengasingan, doa puasa tiga hari saudara. Tapi itu mengubah, mengubah hati saya, mengubah saudara. Dan Tuhan menyatakan firman nubuatan saudara, penglihatan saudara. Yang ilahi itu membuat kita dikenal. Maksud saya di hadapan Tuhan. Yang ilahi itu membuat kita kenal siapa kita. Siapa diri kita. Itu yang ilahi saudara. Jadi sekali lagi saudara, yang ilahi membuat kita cepat sampai di destiny kita. Saya berdoa begitu banyak nubuatan dan firman janji-janji Tuhan untuk kita saudara. Hari ini Tuhan itu menyuruh ya Sebenarnya waktu di 24 jam ya Tuhan itu suruh saya saudara buat ayat-ayat firman yang rema. Rema tentang gereja ini, rema. Ya pendoa-pendoa suruh berdoa sama Tuhan katanya minta ayat rema. Jadi dibuatlah saudara ayat-ayat saudara. Saudara sudah terima itu karena Tuhan berkata kawal janji Tuhan. Supaya yang ilahi turun dalam hidup saudara. Amin. Janji Tuhan digenapi. Saudara kawal ini saudara terus ayat-ayat yang saudara terima ya. Saudara perkatakan saudara. Saudara ketika yang ilahi turun sebenarnya itu membangkitkan karunia-karunia. Saya percaya Tuhan itu berkata akan memberikan karunia-karunia sangat banyak. Karena waktunya sudah singkat. Gereja harus bangkit dan karunia-karunia Tuhan akan dinyatakan dengan dahsyat. Mari saudara, sekali lagi kalau yang rohani saudara tetap berjalan dalam hal yang biasa tidak banyak berdampak. Itu yang rohani ya saudara. Biasa-biasa nggak banyak berdampak saudara. Tapi yang ilahi itu saudara, saudara akan mencari terang dan garam dunia. Berdampak saudara. Mari saudara sekali lagi bangkit berdiri.